大家好，欢迎来到《动物的建造生存日记》。那我们呢？我要再继续。我要来看一下，到底我要再来捕获宝石哦，怎么变这个？ 开始就有枪声了，喂喂，怪怎么那么快，那么快就进来了？打到了一下。 go. Put hell. Ah! 这样，它会不会好一点？就是。 幽鬼魔。 躲起来，躲到前面。我看，我还是来抢一下宝石，宝石快要生成了。 我没反应过来，对不起，y 烟，啊！ 出现了，我要去抢。然后我这次走右边了，刚卡住了。 两个一起杀我，我真的没办法。 我觉得哦，我知道我，我帮你，我帮你。 啊！啊！被后面突袭了，又是刚刚那个杀我的人。他们已经捕获我们的宝石，要干，快追了。 怎么也过来了？到底是在干嘛？ 我就会，我快就被杀了！啊啊啊！这红队要进来我们的矿坑？哦，爆龙 我不知道要干嘛。嗯，好，四个铁箱是真的不知道要干嘛的，哈哈哈。我不想懒，我不想每次都是做去那个好，他进来了，他过来了啊！为什么前后夹攻？又是他。 又是他！我被他打到有点眼屎的时候，又是他！到底是怎样啊？ 他一直都留在东边岛吗？我可能是留在昏岛。 我们要赢，好开车。啊！等一下，什么？又是他？他到底是干嘛的？啊！右边是被他。 团队啊 i n 我 b 不知道杀了我几次，我觉得有一半都是他杀的。哎，好吧。 好吧，如果你喜欢我的影片的话，记得按赞、订阅，并启小灯。那我们记得分享给，然后分享给你的朋友哦。那我们就下次见，拜拜。